Salam sejahtera dan sawadikrap eh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi KP kali ini saya nak bawa sahabat-sahabat semua menaiki ke uh, lintang Sungai Ara. Jadi seperti biasa sebelum kita membuat kayuhan, mari kita pergi ke studio untuk mengenali trek ini. Silakan. Selamat datang ke Studio Expansion Team Channel. EP kali ini kami ingin bawa sahabat-sahabat mengenali satu track di mana sesuai untuk sahabat-sahabat yang baru dalam arena cycling. Track ini berada di Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Permulaan track ini bermula di lintang Sungai Ara 2, Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5 perpuluhan 259.100.26814 Jarak trek ini pendek sahaja iaitu lebih kurang 2.25 km dengan ketinggian lebih kurang 77 meter Keadaan trek ini yang tidak terlalu tinggi dan juga mempunyai jalan yang sangat lebar sangat sesuai untuk sahabat-sahabat belajar bermain gear basikal atau belajar menyesuaikan diri dengan basikal. Jika sahabat-sahabat suka cara penyampaian channel kami, tolong subscribe, follow, like dan share. Setiap sokongan di atas pasti memberi semangat untuk kami membuat video untuk EP-EP seterusnya. Sekarang, jom kita ke Cangkat Sungai Ara untuk mengenali trek ini kita akan memulakan perjalanan uh, menggunakan jalan lintang sungai Aradoa kemudian kita akan belok ke kanan menggunakan jalan cangkat sungai Arah 6 kemudian kita akan belok ke kiri membuat pendakian ke jalan cangkat sungai Arah 5 adalah berkayuh lebih kurang 300 meter daripada permulaan tadi ah, kita akan belok ke kanan menggunakan jalan cangkat sungai arah 3 dan kemudian cangkat sungai arah 2 uh, ah, track yang kita pakai sekarang ini merupakan track ah, kawasan perumahan di atas bukit di mana keadaan sekeliling yang nyaman dan udara yang segar sangat sesuai untuk kita membuat kayuhan di waktu pagi ataupun di waktu petang. Okey, sahabat-sahabat semua, tadi tadi kita sudah buat kayuhan uh, sebanyak lebih kurang 1 km. Okey, dan kita akan sampai di satu simpang, uh, simpang 4 ah. Okey. Jadi kita akan masuk cangkat sungai Ara 2 per A Jadi kita akan guna jalan ini untuk naik ke bukit cangkat sungai Ara Okey, sahabat-sahabat semua. Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi. Okey. Satu trek yang pendek lebih kurang 2.24 km daripada permulaan kita tadi. Okey, jadi sampai di sini uh, landmark dia ialah rumah dekat belakang warna putih. Okey. Pemandangan dia jadi kita tak boleh tengok view lah. Tak dapat nak tengok pemandangan Sungai Ara uh, track ini boleh dikatakan sangat sesuai untuk beginner mula praktis untuk naik bukit okey nak mula praktis main gear okey nak mula praktis main brake okey semua ataupun nak datang untuk buat alignment seat jadi track ini sangat sesuai lah ah, bagi saya saya sedangkan untuk datang ke track ini jadi siapa yang kenal kawan-kawan mana yang baru berlatih mountain bike ataupun mendaki bukit boleh tag